legez dagokie euskal preso politikoei euskal herrian bertan edo euskal herritik gertu biltzea. Gizal legez dagokie euren zenide eta lagunen ondoan bizitzea. Honetarako, dispertsioarekin amaitu beharra dago. Neck where my too cold.